lasen sind oh,. ära, ära, ära, ära, ära, ära oh,, ära, ära lase mind, palun. ära, ära pigem lase mind, see on parem, kui sa ei laseks mind. aga mis siis, kui ma lasen, mis siis juhtub, sa võtsid kõik, mis mul oli. sest kohe hakkab reklaam. ja kui sa laseksid mind siis see jätaks haige cliffhanger. Max XX'i maas on maast laeni täis pasandatud hinnatuumapomm. külmutatud jää ainult kolm üheksakümmend üheksa eurot tükk. mingi käkk seitse seakaela pasanaator, ainult seitseteist üheksakümmend üheksa grammi kohta. Lemon jagab püsiklientidele külmutatud vanaema üheksakümmend protsenti alla. Maxixiximaa, mingi pood ju